Welcome to New Politics 2021, a week-long online conference organized by the Transnational Institute and the UW-Madison Havens Rights Center for Social Justice. My name is Patrick Barrett, and I'm the Managing Director of the Havens Rights Center. This conference has been long in the making. Esta conferencia person meeting to be held in Madison, planeado eh, but due to the coronavirus presencial suffered Madison, Wisconsin, pero por coronavirus, por la pandemia, hemos eh, hecho very la reluctantly, but out of necessity in these difficult times. Es la necesidad the conference builds on an earlier collaboration between TNI and Havens Right Center, which focused on the, Latin Ameri the new Latin American left eh, during the early days of the so-called Pink Tide. Eh, this conference has similar preoccupations, but has adopted a wider geographical purview taking into consideration not only Latin America, but also Europe and North America. In the 15 years since that earlier conference, the global political landscape has changed considerably, starting with a significant eh, shift in the fortunes of Latin America, whose initial heady expectations suffered significant reversals. In eh, Europe and the US, meanwhile, we've seen a similar pattern of ideological and electoral resurgence followed by mientras tanto en otras regiones han habido eh, ganancias electorales y a la vez retrocesos. A pesar de estos retrocesos, tenemos mucho que aprender de las experiencias y lecciones que nos han dejado en las últimas dos décadas. Más de una fuente de curiosidad intelectual, entendemos que esta actividad es una necesidad which established centrist forces have proven not only incapable of confronting, but in many respects have served to enable. It eh, is therefore essential that we gain a better understanding of the strategic dilemmas faced by the left and ultimately of the possibilities and eh, limitations as well as the challenges and eh, opportunities for a left transformative project in the 21st century. It's therefore essential that we gain um, focus on some particularly crucial questions. Nos um, enfoquemos en en preguntas particularmente esenciales. Algunas que inspiraron esta conferencia son preguntas y temas que han inspirado a la izquierda por mucho tiempo, principalmente el contenido político un proyecto político, el, la base social y la, organización, la capacidad organizativa It should be noted that successfully addressing such difficult questions depends on a deep commitment to democratic collaboration and dialogue and even humility. Depende de humildad. without the insights and contributions of the great majority of us and a recognition of our limited knowledge, we will not only fail to come up with answers, but will no fall victim to the worst tendencies that afflicted the left in the past. No Such collaboration and dialogue, moreover, needs to be global in character. We believe that left activists and intellectuals in various countries will benefit from increased dialogue on the promises and pitfalls of the recent experiences of the left within a variety of national A comparative and internationalist approach, assessing the experiences and lessons, lessons of different left projects, will place us then on a better footing for the challenges ahead. and in that spirit, I would like to express our enormous gratitude eh, to the staffs of TNI and the Havens Right Center mover hacia adelante. As well as to our Por ende, le doy una bienvenida a los the Rosa Luxemburg Foundation, the UW Madison Jean Monnet European Madison, Union Center of Excellence Centro for Comparative Populism, and the UW-Madison Latin American, Caribbean, and Iberian UW Madison, América Latina, el programa I also want to thank, Latina our translators, Liz, Lala, and Isabel. None of this Isabel, would have been possible Liz without the very hard work and support of all of these people el apoyo y trabajo It would also de not todas have been possible without the more than 30 people who will be making presentations throughout the week. las más de 30 As you'll see, que They bring with them a broad range of experience, semana. knowledge, and ver, insights from a large number of different national and regional podrán ver, traen muchas experiencias Important to say, however, that not everyone whom we invited was able to participate. no todos quienes invitamos pudo participar. Una consecuencia, eh, un producto de inequidad social, racial y de género. Tenemos, por ende, que resolver esas inequidades sociales, especialmente uh, viendo que este proyecto es colaborativo y colectivo. Esta conferencia es in the no Americas. es totalmente global, dado que Having said all that, we also want to recognize the enormous long-time contribution Habiendo contributions eso, of two towering queremos reconocer dos who sadly are no longer with us, un, namely Eric Olin Wright and Leo Eric Eric, of course, was the Eric, founder of the Haven supuesto, Center, which now also bears his, his, name Center. as the Haven's Right Center. Haven's right Leo Center was the longtime co-editor of the Socialist Register and the very first person we invited to the conference. Is his very enthusiastic response, seeing this as he put it as a terrific initiative, was confirmation muy, that this is a worthy and necessary endeavor. nos dijo que era necesaria este proyecto. Nos gustaría dedicarle un tiempo eh, a honorar sus nombres. Le voy a pasar el micrófono a Pete, que at the center, who de Pete, has been truly essential to plan, y que es colega, colega mía en el centro y ha sido esencial en la planeación de esta conferencia. Hi everyone. Um, Hola todos y todas, muchas gracias. Eric, murió el 23 de enero de 2019 y nos hace uh, mucha falta hoy y todos los días. Fue un académico fenomenal y fundó este centro y nos apoyó en esta conferencia. Su vida fue en dedicación a la justicia social. Eh, nos, prohibió un análisis de clase, de en las sociedades capitalistas eh, con una mirada hacia la transformación de estas sociedades. Analizó diseño igualitario que formaran la base de una sociedad socialista su último libro, Cómo ser, How to be a Socialist the 21st Century, eh, es de una perspectiva teórica eh, que era además su enfoque principal en la academia. Cuando inicialmente discutimos, eh, hablamos sobre las ideas de esta conferencia, estaba muy emocionado de saber cómo, qué partidos nuevos se habían, estaban en formación, cómo activistas estaban pensando sobre eh, estos retos y él hubiera sido el corazón de esta conferencia. Y me gustaría decir que aunque no esté hoy, sus ideas fundamentalmente han cambiado eh, la política. Eh, fue una, un pensador increíble y un mentor para muchos y muchas. Fue el director de este centro, ahora él también fue uno de los seres humanos más calurosos, cariñosos y em, sentimos su presencia al inicio de esta conferencia. Muchas gracias, Pete. Y ahora para eh, rendirle homenaje Muchas gracias por uh, tenerme hoy. Uh, eh, Steve Maher. Uh, es una conferencia muy emocionante, a eh, pesar de um, eh, el fallecimiento de estos dos líderes eh, Leo nos dejó hace un mes más o menos y nos dejó eh, un vacío enorme. Él constantemente estaba involucrado hasta sus últimos días. Yo, Greg, Alba, Sam Gilden y muchos otros y otras camaradas y amigos. Todos hemos intentado eh, de llenar el vacío que ha dejado y ha sido imposible. Una de las razones por la cual estaba tan emocionado en esta conferencia es porque un elemento muy importante a Leo era precisamente la distinción entre el trabajo académico y eh, quienes hacían trabajo en las primeras filas. Le gustaba mucho hablar de estos temas y hubiera florecido en este tipo de discusión. Uh, Él no vio eh, la uh, toma del Congreso en Washington, uh, el ataque que vimos. Yo empecé a escribirle un correo electrónico a Leo pidiéndole sus em, pensamientos ante el hecho y, fue muy difícil sentir esa ausencia de Leo, eh, quien fue un mentor para tantos y uh, tantos y tantas de nosotros. Uh, Él hasta sus últimos días continuó debatiendo, argumentando, leyendo, estimulando discusión en Zoom, por correo, y estaba muy preocupado por el ascendimiento de una derecha. También a la vez estaba inspirado por el surgimiento y el fortalecimiento de un socialismo democrático, no solo en Estados Unidos y Europa, pero en todo el mundo. Él estaba realmente en una búsqueda por una nueva política. Eh, desde que Socialist Register fue fundado en, los 60s, él estuvo muy pendiente del proyecto. el último libro que él escribió es precisamente sobre la izquierda en el Partido Laborista en el Reino Unido y fue las ideas estuvieron presentes hasta este último libro. La dirección fundamental que lío estaba impulsando para nuevas políticas internacionales era crear unas políticas nuevas que no fueran limitadas por las izquierdas del pasado, por sus limitaciones, y que pudiera transgresar eh, esos límites, como bien escribió en Socialist Register en uno de sus últimos ensayos. También escribió extensivamente sobre el imperio estadounidense y sobre la importancia de diálogos, intercambios, conferencias entre el sur global y el norte. Ahora viendo eh, los panelistas de esta conferencia, solo me puedo imaginar lo feliz y emocionante que puedo haber estado. Eh, estar aquí presente hoy me hace sentir su ausencia aún más, lo extraño y estoy feliz de poder eh, hoy conmemorar su nombre. Espero que la conferencia eh, dé frutos. Muchas gracias. Nos entristece mucho que estas dos figuras tan importantes nos hayan dejado, pero están aquí en espíritu, como bien dijeron. Bueno, ahora vamos a pasar a temas un poco más logísticos. Eh, para explicar la estructura de la conferencia eh, y lo que estaremos haciendo en los próximos cinco días. Vamos a tener dos paneles cada día. Cada uno va a ser aproximadamente de dos horas de duración. Los panelistas, eh, cada panel tendrá entre dos y cuatro panelistas y dependiendo del número de panelistas, tendremos, tendremos 40 minutos a una hora de uh, discusión. También quiero mencionar que eh, hay una función de chat en sus pantallas eh, que se llama preguntas y discusión. Entonces, por favor, siéntanse bienvenidos, bienvenidas a presentarse, que los eh, de dónde les llegó la invitación, por qué se han unido hoy. Y si necesitan asistencia técnica, por favor, también usen eh, la función de preguntas y respuestas. Muchas gracias por, eh, por acompañarnos. Esperamos que esta conferencia y esta semana de discusión sea muy estimulante la primera sesión construyendo unas nuevas políticas para el siglo XXI empezará eh, bueno, sabemos que todas, eh, que la audiencia no, se une a esta conferencia de diferentes eh, zonas horarias, <laughs> pero empezaremos a las y media el horario de esta conferencia lo diseñamos pensando eh, que posiblemente era el periodo de tiempo más conveniente para las audiencias internacionales. Muchas gracias.